მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ შაბათ კვირის პროგნოზი. როგორი იქნება შაბათ კვირა თქვენ ცხოვრებაში? რას მოელით ამ ორი დღისაგან? დასვენების დღეებია: შაბათი და კვირა. კვირის ბოლო ორი დღე. შეიძლება მთელი კვირის განმავლობაში ელოდებოდით აი ამ ორი დღის დადგომას. რა რაღაცა გეგმა გაქვთ? ვიღაცასთან შეხვედრას აპირებთ, რაღაცა დიალოგს აპირებთ, რაღაცა ჩანაფიქრის განხორციელებას აპირებთ. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს აი ამ დღეებს, ამ ორ დღეს, შაბათკვირას თქვენს ცხოვრებაში. ნახოთ. როგორ ხედავს ნახოთ. შაბათკვირა დღეები თქვენს ცხოვრებაში. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ დასათაურებით შაბათ კვირადღის ინფორმაციის მისაღებად. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყუთის ადამიანი ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მოახდინეთ კონცენტრაცია, ყურადღების კონცენტრაცია. დასტისკენ თქვენი ჩანაფიქრი წამოციეთ წინა პლანზე, რასაც აპირებთ ამ შაბათ კვირადღეს. დავიწყეთ. აა ესე იგი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს ოშოძენ დარო შაბათ კვირა დღეს? ნახოთ. თქვენი ფარველი ანგელოზი გეუბნებათ რომ წაყვეთ მას. რაღაცას კარნახობთ, მაგრამ თქვენ მაინც თქვენს ნებაზე მოქმედებთ. თქვენი სურვილების მიხედვით მოქმედებთ. არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენი ფარველი ანგელოზი თქვენზე ზრუნავს და მისი მას ყური უნდა დაუგდოთ. უნდა მიაქციოთ ყურადღება სამყაროს მინიშნებებს. აქ არის ციფრი 3-იანი. რაღაცა ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. მოდით ვნახოთ, როგორ წარიმართება აი ეს. საუბრობთ პირად ურთიერთობაზე, როგორ წარიმართება. როგორ წარიმართება. ეს იქნება მღელვარე გრძნობა, მაგრამ ბედნიერი შეგრძნებებით. აა ოშო ძენტარო მოგიწოდებთ სიფთხილისკენ, რომ წინ დაუხედავად არ გადადგათ ნაბიჯები. აა აქ ჩანს აა აქ ჩანს რაღაც წამოწეულია ძინა პლანზე, რაღაც ფინანსური, რაღაც ინტერესი აი ამ პარტნიორთან მიმართებაში ესეც არ არის გამორიცხული, და ვნახოთ როგორ მოსწონს ოშოძენ დაროს ეს ურთიერთობა ოშოძენ დაროს ეს ურთიერთობა ну თქვენ ჩანხართ ადამიანი ამ ურთიერთობს როცა ადამიანი არავის არ აქცევს ყურადღებას თქვენი შინაურები გეუნებიან რაღაცას კარნახობენ მაგრამ თქვენ გინდათ ეს ურთიერთობა და მორჩა გინდათ ა ნახეთ თითქოს თავისუფლებას მოწურებული ხართ მორგილები გაქვთ აწყვეტილი იცით რა არის, ეს არის ერთგვარი გამოცდა თქვენი. რაღაცა გაკვეთილს გადიხართ თქვენ, ცხოვრების ოლ გაკვეთილს. ეს არის აუცილებელი თქვენთვის. რაღაცას მიხვდებით თქვენ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. პერსპექტივა მაინტერესებს. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქ ამოვიდა არკანი. მე მგონი ხედავთ რომ თლიანად შავია, ხო? ეს არის არაფერი, არაფერი და იცით რა ყოვლის მომცველია, ყოვლის მთქმელია ეს არგანი. არაფერი, მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერიც. თქვენს ხელთ არის თქვენი ცხოვრება, როცა ადამიანი რაღაც აი ნოლიდან იწყებს, გესმით, რაღაც ახალი ეტაპია თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ცეცხლს ეთამაშებით 5, ციფრი 5. ხუთიანი არის საერთოდ პრობლემების გადაჭრის ციფრი, ან იქით, ან აქეთ. ვნახოთ, რა ენერგეტიკას შემოიტანს ეს ურთიერთობა თქვენს ცხოვრებაში? რა ენერგეტიკას? აა, იცით რა არის სიბრძნეს რომ შეგძენთ და რაღაცა გარკვეულ გამოცდილებას, ეს ფაქტია. სამყაროს თქვენს მხარეს არის, თქვენ ჩახართ გაძლიერებული. აბა ვნახოთ, რამდენად ჩახართ თქვენ აი ამ ურთიერთობაში გამარჯვებული. მოდით ვნახოთ. აქ ჩანს სიუხვე, სამყაროს თანადგომა აბსოლუტური. სიუხვე ყველა დონეზე, ემოციურ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე, მენტალურ დონეზე. მოკლედ ურთიერთობა, რომელსაც ბედნიერება შემოაქვს თქვენ ცხოვრებაში. რაღაც გარკვეული პერიოდი. მოდით ახლა ძალიან შორ პერიოდებზე არ ვისაუბრებ, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა, თანაც ვსაუბრობ ორ დღეზე, შაბათ კვირა დღეებზე. და ახლა მაინტერესებს მე, როგორ წარიმართება დაუშვათ თუ არის მოსაუბრელი შაბათ კვირა დღეს თქვენი შეხვედრა თქვენ ორის შეხვედრა თქვენ ორის შეხვედრა რამდენად არის შესაძლებელი აბა ნახოთ შაბათ კვირა დღეს თქვენი ბედნიერება ჩანს აი პირდაპირ კუაზე არ ხართ ისეთი ბედნიერი ხართ ბედნიერის ვარს ბედნიერების ვარსკვლავები მოფრინავს თქვენზე სამყაროს თანადგომა სამყარო გიჭერთ ხარს სილაღე სილაღე ეს არის ცეცხლის რაინდი და ისეთ რა არის ისეთი ბედნიერი ხართ რომ თანაც ენერგეტიკა იქცნობა ძალიან დიდი ვნებები დიდი ენერგია დიდი სურვილი სურვილი რომ იყოთ ამ სიტუაციაში ისე როგორც თქვენ გსურთ. აბა ვნახოთ რამდენად გამარჯვებული გამოყვალთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. თქვენ ამ ურთიერთობიდან მოდით ამ არგანს მე დავიტოვებ საიდუმლოდ. აა იმიტომ რომ არ მინდა დაგაპროგრამოთ. და თქვენ თვითონ შეხედეთ სიტუაციას როგორც წარიმართება. იმიტომ რომ ეს თქვენი გადასალახია, ეს არის თქვენი გამოცდა, ეს არის თქვენი გაკვეთილი და თქვენზეა დამოკიდებული როგორ ჩააბარებთ ამ გაკვეთილს სამყაროს. შემდეგ და მოდი შევეკითხოთ ზოგადად შაბათ კვირა დღე როგორი იქნება თქვენთვის? როგორი იქნება შაბათ კვირა დღეები თქვენთვის? აი ეხლა ეს შაბათ კვირა როგორი იქნება თქვენთვის? ჯერ მე ვნახავ თქვენი ნებართვით. აი ნახეთ თქვენი ბედნიერება, ინდა იანი ენერგიების შერწყმა. ადამიანი, რომელიც რომელსაც ესე იგი, ეს არის ადამიანი, ეხლა ვეგეთყვით დავალაგო ცოტა. სიუხვე ჩანს აქ. სიუხვე. ეს არის სისარტყელას მეფე. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეს არის პიროვნება, რომელიც მიუღედავად ყველაფრისა. მას არაკლი, არც სექსი, არც ფინანსები, მოკლედ უხვად აქვს ეს ყველაფერი. მაგრამ ამავე დროს ხიბლში კი არ ვარდება. არა, სამყაროსთან დაახლოებულია, სამყაროს მადლობას ეუბნება. აა ერთი აი მაგათად 1 ცენტის მიღების სანაცვლოდ ის მადლიერებას გამოხატავს გესმის? აი როგორც 10 თეთრიც რომ ვიპოვოთ ხო ამისთვის მადლობა უნდა ვუთხრათ სამყაროს. მადლიერების გამოხატულება აუცილებელია. სამყარო 10 მაგათ და 100 მაგათ დაგიფასებთ აი ამ მადლიერებას. მადლიერება ძალიან უყვარს სამყაროს. მადლიერება ყველაფრისთვის. შეგახვედრათ კარგი ადამიანი? მადლობა ღმერთს, მადლობა სამყაროს უთხარით. მოგიმატეს ხელფასი, მადლობა ღმერთო, მადლობა დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. გაგიჩნდათ შვილი, უღრმესი მადლობა ღმერთო ამ დიდი მადლისთვის, აი ესე უთხარით თქვენს ფარველ ანგელოზებს, თქვენს ეციურ მასწავლებლებს, კოსმოს, სამყაროს, ეციურ ძალებს. მოკლედ აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც შაბათ კვირა დღეს, აი ასე ბედნიერად გრძნობს თავს ხიბლის გარეშე ეს არის უბრალო უბრალოებით შემკობილი ადამიანი უბრალოებით შემკობილი უბრალოება ეს არის სამკაული ადამიანის სულისთვის მოდით ახლა შევხედოთ აბა კარიერული თვალსაზრისით როგორ როგორ ხედავს ოშო ზენტარო აი ამ შაბათკვირის გადასახედიდან თქვენს კარიერულ წარმატებას ნახოთ როგორ ხედავს თქვენს კარიერულ წარმატებას ოშო ძენტარო ამშაბათ კვირის გადასახედიდან ეხლა არის ისეთი სიტუაცია რაღაცა წარმატებისთვის მიგიღწევიათ შემოკარგო მაგრამ ეხლა მოდუნებული ხართ აი აქ ცდებით უკვე აქ ჩანს თქვენი მოდუნებულობა ყურადღების კონცენტრაცია არის მოდუნებული თქვენი ფინანსების და საქმიანობის მიმართ რაც არის დიდი შეცდომა. მიღწეულ წარმატებას იცით რა, წარმატების მიღწევა ისეთი ძნელი არ არის, როგორც აი ამ წარმატების შენარჩუნება. ეს გახსოვდეთ. თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ წარმატება დონეზე. თორე ისევე დაიხევს უკან, როგორც მოვიდა. ეს გახსოვდეთ. იმიტომ ფეხი ფეხზე გადადებით, არაფერი არ ხდება. წინსვლა არ არ გიქნებათ აი ასეთი მდგომარეობით. მე მგონი ხედავთ ადამიანს, რომელიც არის მოშრებული, ჩაშრებული, მოდუნებული, ფიქრი არ უნდა ფიქრი ეზარება და მის ქვემოთ მიწა იცლება. ხომ გესმით? ისე რომ შეუმჩნევლად ეს კი ვერც ამჩნევს, იმდენად ხიბლშია. ასე რომ ხიბლის გეშინოდეთ. თქვენ რაღაცა მიღწეულს აა სჭირდება შენარჩუნება. არ გეგონოთ რომ სულ ყოველთვის ესეთ დონეზე იქნება. ვნახოთ აბა ვისაც აინტერესებს ახლა ვისაც აინტერესებს ახალი სამსახურის თემა აბა ვნახოთ ახალი სამსახურის თემა შაბათკვირის გადასახედიდან ვნახოთ როგორ ჩანს ახალი სამსახურის თემა ახალი სამსახური აა იქნება ახალი სამსახური თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი ციკლი იწყება, ახალი პერიოდი იწყება, კარგი პერიოდი იწყება, თქვენი გამოფხიზლების პერიოდი იწყება და უფრო მეტი გამოყოჩაღების პერიოდი იწყება. გამოцоცხლების პერიოდი. ამისთვის გაქვთ ენერგიაც, რაც უფრო ადრე უფრო არ ქონდათ, ეხლა უფრო გაქვთ. ჯამრთელობა, ნახოთ აბა ჯამრთელობა, შაბათ-კვირის გადასახედიდან როგორ ხედავს? ოშო ძენტარო თქვენს ჯამრთელობას. ჯამთელობა, მშვენიერი კარგი. მშვენიერი კარგი ჯამთელობა. ეს არის არგანი, აა, ვისაც მაგალითად შვილი უნდა. აა, იმისთვის არის პირდაპირ ეს არგანი. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. ვინც დიდი ხანი ელოდებოდა შვილს, იმკურნავა და დაფეხმძიმებას ელოდება. აი მათვის არის ეს არგანი, ეს არის ღვთის მადლი. იმრავლეთ შემოკარგებო და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. და ზოგადად ამ ორ დღეს სამყაროს თანადგომა ვნახოთ თქვენთვის. და საერთოდ შაბათკვირის გადასახედიდანაც სამყაროს თანადგომა თქვენთვის როგორ არის, როგორ ხედავს უშო ცენტარო? როგორ ხედავს ოშო ცენტარო ნახოთ აბა? სამყაროს თანადგომა. აა თანადგომა, ეხლა რა შეიძლება ამას? კიდევ იგივე არგანი ამოვიდა. ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ წარმართავთ მომდევნო დღეებს. თქვენი მონდომება, თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი გამოცოცხლება, თქვენი ყურადღება. და ვნახოთ აბა ყველაფერი ეს როგორ სახეს მიიღებს. აი ნახეთ, ბედნიერება, კმაყოფილება, სიუხვე, სიუხვე მატერიალურ ცხოვრებაში. სიუხვე მატერიალურ ცხოვრებაში. ჩათვალეთ, რომ ეს არის ღვთის მადლი და ღმერთს მადლობა უთხარით. ღმერთს მადლობა, სამყაროს მადლობა, ზეციურ მასავლებლებს მადლობა, რომ გაძლევენ, გაწვდიან ენერგიას, აზრს, გონებას, რომ თქვენ სწორად მართოთ თქვენი ცხოვრება. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ორი დღის პროგნოზი, შაბათ კვირა, შაბათ კვირის პროგნოზი. როგორი იქნება ეს შაბათ კვირა თქვენთვის? პირად ურთიერთობაში, კარიერულ საქმიანობაში, ჯანმრთელობა და ზოგადად სამყაროს თანადგომა. არა მარტო ამ ორ დღეს, არამედ საერთოდ, როგორ დგას სამყარო თქვენს მიმართ. აქ ჩანს სამყაროს თანადგომა იმდენად, რამდენადაც თქვენგან ითხოვს მეტ აქტივობას. თქვენი აქტივობა პლუს სამყაროს თანადგომა გესმით? აი რაღაც გიფასდებათ. გიფასდებათ, რამდენადაც სწორ ნაბიჯებს გადადგამთ თქვენ აი ამ რაღაც ხანგრძლივი პასიურობის მერე. თქვენი გამოცოცხლება ჩანს, თქვენი აქტიურობა ჩანს და თქვენი ენერგეტიკა ჩანს და შედეგიც არაყოვნებს და არის ასეთი შედეგი. სიუხვე ყველა დონეზე. გამართლება ჯანმრთელობაში, ჩანაფიქრში, პირად ურთიერთობაში, კარიერაში და ასე შემდეგ. ასევე შემოკარგებო შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ დასკრინეთ ეს არგანი რომ გამოგადგეთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით სამყაროს თანადგომასთან დაკავშირებით ყველა საკითხში ვიღაცას სასამართლოს გადაწყვეტილება აინტერესებს, ვიღაცას სესხის აღება უნდა, ვიღაცას უძრავი ქონების ყიდვა უნდა, ვიღაცას რა უნდა, ვიღაცას რა უნდა. ყველაფერში გამართლება ჩანს მომავალში ვინც ახლა მისმენს მე იმედია რომ მათზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია დასკრინეთ შეინახეთ ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის კარგით ასე დასრულდა ჩვენი დღევანდელი საუბარი თქვენთვის გაიშალა ოშო ზენტარო ოშო ზენტარო და დაჯდა ისეთი არგანი რომელიც ითხოვს თქვენგან ფიქრს გააზრებას გადაფასებას, რაღაც აწონ-დაწონვას. გესმით? აბა შემდეგი არგანი, შემდეგი არგანი. ეს არის ერთგვარი სტრესული მდგომარეობა, თქვენი მყოფების სტრესულ მდგომარეობაში. ეს ცოტა ნებისყოფის ნაკლებობაზე მიანიშნებს, მაგრამ არა უშავს. ყველაფერი კარგად იქნება და ისევ ამოვიდა ეს. სამყაროს თანადგომა და ვინც ელოდება შვილს ქალბატონებისთვის ინფორმაცია ვინც ელოდებით შვილს ეს არის წარმატებული კორნალობის შედეგი და ფეხმძიმება ხანგრძლივი უშულობის შემდეგ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა ასეთი მშვენიერი ინფორმაციით მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა კარგად ყოფნა და ღვთისფარველობა. მისას პერსონალურად აროს გაშლის სურვილი გაუჩნდება და ამირეკეთ და მიმესიჯეთ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც არის მოცემული აპლიკაციები, ჩემი ტელეფონის ნომერი. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 5995577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად და რო თქვენსავე შეკითხებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაძლიერებული გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა კიდევ ერთხელ ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ლაიქეთ ვიდეო და მადლიერება გამოხატეთ აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები ტაროს არხის სრულუფლებიანი გამომწერები და კონდეთ წვდომა ახალ ვიდეოებთან ასეთნაირად დროებით დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრაზე